ولو عطوني كنوز الأرض رح قلن حرية وبس رح قلن حرية وبس الو أهلين سيدي احتراماتي سيدي أكيد سيدي بما أنه القيادة بخير سيدي فأكيد نحن بخير سيدي مزبوط مزبوط سيدي <laughs> اكيد سيدي ما هو شعارنا سيدي بيقول يا بشار لا تهتم نحن رجالك بنشرب دم من وسك سيدي ولا يهمك سيدي خلصت سيدي هذا الفصل الاخير من المؤامره سيدي اكيد خلصت خلصت سيدي احترامات سيدي الله معك سيدي مع السلامه سيدي بدكن حريه قلتوا لي ما هيك بدكن حريه لك بدكن اوباما يحكمنا <laughs> ما شاء الله عليكي كلاب عملاء انتو علي لي هالصوت يا ابني علي لي هالصوت حاضر سيدي خلينا ننبسط علي هيك إيه كمان قوم انت وياه يلا ادوك ادوك يلا يلا روس انت يلا روس ولا لك يلا روس ادبك هز يلا ايوه ايوه يلا ادبك ادبك هز انت وياه منيح ولا من قلبك بجي من قلبك خليني نقصو ولا ايوا خلاص قل لي يا ابني ما شفت سلاح لا والله يا سيدي نحن ما ما ما شلنا ابدا ما شلنا نحن صنميه سيدي صنمية. كيس الاولى ولا كيل مزبوط ولا سيدي الله ما بدي لف ودوران نهائيا الله وكيل وكيلك سيدي نحن سلميه اي والله سلميه ايه. شو كنت تقول بالسلميه سيدي كنت تسب على القيادي ما هيك يعني كل اغلب الشعارات سيدي كلها كانت بتقول عن الحريه عن يعني عن هيك يعني شويه انت ما حدا حكى معك حاضر سيدي بدنا يعني بدنا نبني البلد سكيت سكيت سكيت الو قيادي الخط الثاني حولني اهلين سيدي شو ما تقول سيدي راجحة سيدي طيروا سيدي معقول يا سيدي طيب سيدي عادي سيدي مزبوط سيدي مزبوط سيدي شهيد الوطن والقائد سيدي ما تاكل هم سيدي كل الامور تحت السيطره سيدي الله معك سيدي مع السلامه سيدي اهل وعلى هذا اللي بيسموه الانترنت شو كنت تقول؟ شو كنتوا تعملوا؟ اه قولوا لي هذا الفيسبوك شو اسمه ما بعرف هذا سيدي سيدي كنا نفتح يعني نشوف بالصفحات انه شو اخبار شو صاير سمعنا سمعنا الو اهلين كمان القيادي هات لي شو اهلين سيدي اهلا وسهلا سيدي تركماني سيدي تركماني اكيد اكيد اكيد سيدي ما تاكلهم سيدي ما تاكلهم سيدي الامن مستتب سيدي اكيد اكيد خلصت سيدي اكيد الله معك مع السلامه سيدي احترامات سيدي مع السلامه شو اللي ما يصير ليش هيك الو قيادي حولني حولني الو اهلين سيدي احترامات يا سيدي قاصف قاصف سيدي أكيد سيدي أكيد أكيد ما تاكلهم سيدي ما تاكلهم سيدي الأمور كلها تحت السيطرة سيدي أكيد خلصت سيدي خلصت خلصت أكيد الله معك سيدي مع السلامة شو ما يصير بالبلد قاصف يا الله قاصف شو يا ابني شباكين ليش حاسك هيك شو بكم انتو يعني شو بكم والله ربط لساني ابقى اعرف احكي معك يا سيدي يا سيدي يعني ما ما بعرف انتو شو صاير معكم بس يعني ما بعرف ليش هيك قاعدين ليه ليش هيك مطمشين يعني ليش مطمشين فكنا عن عيوننا خلينا فكنا فكنا على عيوننا فكنا فكين فكين فك فك إيه. يعني القصه خلصت يا ولادي اكيد اكيد اكيد خلصت أبقى في شيء نحن ما سوريين كلياتنا قل لي يا ابني قل لي شو بتكين هاي قعدناكين وكل شيء بدك تدخن قد دخن بدك تشرب وشربناك ش... خلونا نقعد ونتحاور كل شيء مفتوح قدامنا هلا مفتوح اللي مفتوح هو شوف شوف لا لك شغله يعني قصه هاي الحوار تعرف تاخرت شوي تاخرت ما عاد ما ما ما عاد يمشي الحال ايه ناخذ نعطي يعني بنشوف شو شو في امور اللي بدكن اياها يعني شو رايك بانه نمشي على خطه عنان شوي منيحه خطه عنان قل لي برايي برايي انا نشوف شو بدهم يعني جماعه المراقبين الدوليين معقول كل كل وارد كل وارد نقعد ونحكي البتكنيه <laughs> لا لا لا لا لا لا كنا عم نمزح معك شو نقعد ما في خلص خلصت نقول لك خلصت القصه كلها تخلصت الو خلصت حتى نحن عنا هون خلصت خلصت ما هي لا خلصت خلصت خلصت مين مين هذا خلصه مين مين قل لي مين الظاهر انه القياده القياده شو ما يقولوا عم يقولوا خلصه